So welcome once again to the kwa ground. Hey, I'm still stuck at the ground. <laughs> I need to come back to Kenya. Karibuni kwa ground wazi. So uh, tunaendelea. Kama watch ile episode uta float kiasi but make sure you go and watch the previous episode yenye tumevaa hizi vitu. so that you understand mbona tumevaa hizi vitu. Mshatoa. <laughs> Hakulikuwa tumeadoshi. <laughs> <laughs> yes, so, we're eh, talking about BBI. We want to go back to the genesis of BBI. Iki tulianza aje? Bila story mob. Ilianza aje? Ah, mi naona ni mtu watu, watu waliumia na wakacry foul mm -hmm. na ili kumake sure kusiharibike mm -hmm. wakaamua wakaam pamoja waagiriwa na document kumake sure that kila msee amekuwa accommodated hivyo that was the, I think that, that was the genesis that's where we're supposed to start mm -hmm. but as, uh, as we have been going Watu wameingiza jina zao hapo ndani. Unajua, ukiangalia si ati hatuhitaji BBI mm. Sijui tunaweza patia another name but <laughs> si lazima ikuwe BBI but tunahitaji kitu yenye yeah. ina unite wasi yeah. because unacheki like hii country inaitwa Kenya yeah. hakuna any community yenye ilikuja hii country willingly like hakuna hakuna community yenye yeah. unaweza sema that hii community naye ina ati wa Kikuyu, Wakamba, Wajaluo, Wameru, Masai walikam chini mm. agree tunataka kukua in one, one, one, country, country yeah. Yeah. Ni mzungu alikuja akaforce wasi ah. um, yeah. aka uh, yeah. Eh, ah, ah, kufika point yenye imekuwa Kenya. Oh, okay, yes, okay, point yenye okay, imekuwa okay. Kenya. Eh. Hakuna hakuna Mkikuyu na Mjaluo na mnini mwenye wali agree that tuta, tunataka kukua pamoja. In fact hatutaki kukua pamoja. <laughs> that is the reason why tulikuwa tunasema that sisi tuachwe na na, na nini tu na Uganda. Yeah. Uganda. Kutoka Naivasha kwenda hivi. Kutoka Naivasha hadi nini? Si tulikuwa Uganda. Uganda. Mm. Tulikuwa Uganda. No, for real for real tulikuwa alisema, lakini ilianza na Idi Amin. Mm. Oh, Jaribu uone. Tulikuwa Uganda, initially tulikuwa Uganda. Mm. Yeah. So tum, uh, so uh, tunahitaji BBI. Mm. I hmm. make sure that kila msee ana feel part of, part of this country mm. na anaweza access hizi resources mm. ni kama tu mse mwenye ako Nairobi anaweza access hizi resources za hii country mm. <sighs> but sasa mm. hizi mm. vitu zikianza unacheki zinaanzanga <laughs> boa mm. but Kenya ni Kenya, wanaharibu tu Kenya. Lazima msee aone ikianza mimi nita benefit aje. By the way, realize ule the constitution man anajongelea story tangu for some for a long time mm. ule ja, ule ule sijui ni MP wa wapi mm. Alikuwa jamaa kwa anaongea constitution bwana, akoni the constitution sijui chapter what what. Saizi aongelea story hata kidogo mm. Alikuwa pale the people who were starting up this war BBI, saizi amenyamaza kabisa ah. because hii kitu hii kitu hii kitu imechukuliwa ime na watu wenye mm, hawako for this country, hawako for this bibi and the so in my thinking sasa because bibi ilikam because of the handshake right mm. na handshake ilifanyika march eh, this year and two years ago 2018 eh eh huko elections ilikuwa october 2017 mm. so for around one year no no not one year around six months no, six months yeah around six months hapo or five months mm. hiyo mm. honeymoon ya the second time ya Uhuru na Ruto iliisha kama imeisha vibaya wamewakilisha tu kama kama maana kuna mtu mwingine ameletwa kwa hiyo hapo katikati na karibu hiyo marriage hiyo kitu hiyo kitu unge um, so tukimaliza hii second time ya uhuru tutasema tu Ruto aliserve tu for 5 months 6 months asi ah, bado wako hapo saa hizi ile tu ni ceremonial ni, ni salary <laughs> kwa sababu kuna time kuna kuna ile place yenye wanasema Msesi resign tu. Kwa nini pressure ilikuwa so high. And actually mimi kwa feel eh, Msesi akiza resign ni nini umetoka. Akaamua na katu hapo. Hmm. Hadi hakuna press conference kwa hiyo house yake huko. Unacheki? sahi the fact that ye ni deputy, deputy uh, president mm. inampatia access mm. kwa vitu zingine mm. bado hata kutravel mm. ata travel na resources za country. country. Ukienda sasa nimeresign mm. hata kupata hizo nafasi za kutravel uende kwa nini county county, county, county, county tu ya msee ni shida sana, sababu wezi alikuwa tu unataka wezi then hata kupata hiyo media kama maana mzito aliingilia hapo katikati mm. Saizi anaponda raha kuponda raha jamani, <laughs> enjoy government bwana. Ah, uh, uh, unaona, <laughs> unaona oh, Kigen Kigen, for a very long period of time hatujawahi kuwa kwa government, so hatujawahi jua kwenye government ina feel <laughs> no, no, no, but atuko kwa unajua ni tricky. Nakumbuka ah, ile day huko Bomas mm. walikaa watatu. Eh. huu jamani hafai kuwa in government. Mm. Lakini amekaa in a position where it's supposed to be for the in government. Lakini yeye jamaa alienda nani alienda majuu. Ah. so this time round tunaachia wakale pia kwa <laughs> opposition wakale <laughs> ah, ah, msikia uchungu kidogo, angalau tu like <laughs> unasikia, unaona venye sahii wanasikia uchungu eh. wanalia kidogo, ameshikwa amepelekwa ndani kidogo, ndio huyu ameharakishwa kidogo, anatusi anatusi mambo ya mzito mzito ndani. Acha niulize ah, kabla yako hiyo swali, kuna upepo mob but anyway, anyway kukua kwa position mm -hmm tumefa, tumefatia hii kitu for long, so wacha eh. wacha sisi pia <laughs> tulale bwana yeah, na eh, amani kidogo. Sawa, <laughs> sawa, hiyo swali imekama. Hii swali ina narrative ya ya nini? Hustlers versus Dynasty. mm. Ninyi mnaonaje? Hai, itaendelea tu kuwa hivyo, ita, itaendelea kukua hivyo but for now, risk kama... for now imestop Okay. Kuna risk. Tunge, tungeendelea venye tulikuwa tunaendelea kulikuwa na, kungekuwa na risk, risk kubwa, kubwa. Because una, una cheki one thing na Wakenya uh, tunachikwanga tu vitu venye tumeisikia ah. hatuchambwangi vitu tujue huu msee alisema hii kitu kwa nini ah. msee ataona tu mtu mwenye anauza hapo ajue huyu si hasla, mimi ndio hasla. Na tukianza kufight hawa see mimi nitafight tu mwenye duka. But huo msee ajaiba pesa. Ajaiba. Amefaitia hiyo pesa yenye ako So like again ukileta narrative kama hasla versus dynasty, mm. lazima uexplainia msee dynasty ni nini mm. na hasla ni nini na ni nani. Okay. Yeah. So lakini tukienda elections nayo ikoaje? Chenye mimi najiuliza ni Kuna risk ya. Kuna risk. Kwanza unajua ujiulize kuna hizi vitu ambazo zimeuzauzwa ambazo zilikuwa zinajulikana kawaida ni za wakubwa zimeuzwa Unafaa ujiulize mbona wanauza? Na Mm. Kama sema akina Kobe na ameuza mbona oh, imeuzwa? unakumbuka risk ya nini? Risk ya 207. Ile yenye tulikuwa tunajua wewe ulisupport Kibaki mm -hmm. so kama uko na anything side yenye ilikuwa ina support Raila mm. then wanachoma hizo vitu. Unakumbuka supermarket zenye zilikuwa zinaitwa Ukwala. Ukwala. Mm. Ukwala iko anywhere siku hizi mm-hmm. because of 207. Mm. Mm-hmm. Kwanza ilikuwa ah, si walikuwa mwindi mwenyewe alikuwa mwindi, ilikuwa bili nyavi wakina Nyachai walikuwa na shares. Oh. Mm. Wow, yeah, yeah. So unless we explain kitu kwa Mkenya mm. Ita, uta understand exactly. Ata understand venye nataka dynasty ni nini na mm. lakini pia unajua nafaa tukuwa na point mimi mimi pia ubulemu wa saa mingi ukiangalia many kama sema the, the upcoming stations mm. whatever they are concentrating on is something that can't, can't help us at all kuna kuna station yenye iko na iko na talk shows mm. Hizi talk shows naongelea tu celebrity life, celebrity life, celebrity life, health juu what, kwa sababu sasa hizi ndio kuna shida health, lakini kuna hata ukiniambia ni kula avocado kila siku na sina pesa kununua avocado yeah. unanisaidia namna gani? Yeah. Ama uniambia ati maisha yasema ati kina kina sema the prezo amefaa sijui ni na nani huko na huko, mimi saizi inanisaidia aje? But but unaona mm hapo huwezi blame media. Mimi na blame media. kwa biashara. Wao kwa, kwa biashara. Ndio, unajua pia unajua kuna kuna kuna ile kuna ile yenye unafaa kunafaa ku educate. Mm. Kwa sababu kufika ile point yenye everybody is concerned with TikTok or mm. concerned with Instagram, kuna influence imeletwa hiyo. Ndio. Mm. So the same thing. Ndio you can continue doing as but just set apart some time. Mm hata kama ni 5 minutes a day tuko naona kama kuna hii program sijui mm. naitwaje mm. majamaa watano magwiji kwa history za media wanakaa mm. tuna discuss mm. wanachapa for one hour wana discuss the, the topics of the day mm. lakini it's one day in one station for the whole week mm. na hiyo haifanyiki time kuna watu kuna mavijana wanakaa kuwatch wana watch wana, mm. wanaleta time yenye kuna wazee wana watch mm. ama unakaa kuna vijana vijana wameenda kuangalia vitu zao za hizi pale internet so wale ambao wanafaa kushika history hawako unacheki unacheki before before before, before nianze uh, pa radio station ama TV station nitafanya chenye inaitwa market market nini mm. research ama audience ana, na audience analysis so that nijue gap iko wapi kwa market mm -hmm. kuna watu wenye watakuwa involved kwa politics of the country mm -hmm. kuna watu watakuwa involved kwa uh, hizo uh, ma, ma, ma economic uh -huh. aspect of a, of a country uh -huh. na kuna tu wazito wenye they don't care mm -hmm. yeah, yote wanataka ni mushene <laughs> from asubuhi uh-huh. tu jioni yeah. so uki, ukipatia huu mse hata wanalize hizo news jamaa hata angalia <laughs> ah, ah, si nasema unafaa fanya hivyo kila siku eh. lakini wewe angalia unajua TikTok hajakaa for a very long time mm -hmm. lakini just because one person did it mm. hakuwa consistent akionyesha wasi, kwa sababu kwa mfano for example the honorable Aziad mm. hakuwa anajulikana like iago honorable kuna political analysis kila siku. Kama gani sasa? Jamaa, hakuna <laughs> hakuna. Kwa hiyo celebrity life kwa mfano wote wote, hata hata Christian stations, hata Christian stations. Do you have Christian stations? Yes, yes. Ah, wana discuss story, sema kama kuna kuna some gentleman, kama sema kama vile mostly western wana vitu kwa sana za marriage, yenye kuna jamaa ame switch ame switch my wives kwenda vile na experience, so unapata a whole every morning two very grown-up human beings sitting discussing that na mm. kabla tukuhusu ya celebrity nini na ma tiktok na ma ig hmm. pop pop mazi No, <laughs> this time round amekuwa tuna mi kuna picha iliyekuwa hapo hivyo then nika nikakli ah, haikuwa mbaya vile hmm. hapana ilikuwa cropped until I, I got the you got it yes, yes. <laughs> I <laughs> got the actual picture like eh. Eh, ah, ilikuwa cropped hapo juu. Eh, hata kama. But pop pop pop pop, pop amekuwa pop vituko anyway. <laughs> But the thing is labda alikuwa anamwombea mimi as, as it goes me I'm, i think this is the time when jesus is about to come Do you know why sababu so as you are going the mops keep on being weird tukiendelea tuandelea kujaribika huyu jamaa sana tu roho safi akisema tu wangwana hapo kumeharibika Alafu anaendelea kama mtu anataka. Juzi amekubali wase wa magezi mwa owe na hakuna cha mtamwambia. Alimanage kuchange nini? Hiyo Lord's Lord's prayer. Eh, alimanage lakini bado sidhani kaiko documented. Ah. But mbona uchange Lord's prayer? <laughs> Lakini pia hiyo point alileta, hebu consider alikuwa anasema, na pale hapo do not lead us into temptation, but lead us into evil. Eh. Hebu angalia cha anasema. First of all, Mungu mwenyewe anasema I cannot I do not tempt you choose your own desires. So mbona hii part nasema hivi weirdly, hata siwezi kubali kubali, kwa sababu tayari imeandikwa kwa Bible, hakuna kugeuza. But angalia from where he comes from. Si hata Mr. Geuza kwa sababu nishaamua Geuza but he has a point. Mungu mwenyewe cannot tempt you, then why? Ni Christian utakaye question Bible. Ai, nani amesema hivyo? Si hivyo ndio utakwanga. Kuna tofauti ya question na rewrite. Mimi si rewrite na question. Ah, kuna sika mimi uprobe vitu vingine. Mm Pia you make sense. Mambo hivi then lazima mm nasema hivi. Mhm. Well, unafaa ulizie kwa sababu mm. Unajua kufika ile point yenye wale wale wale sio ni Bereans walikuwa wanakaa chini wanaanza kuevaluate. Mm. Hawasemi kitu ni mbaya. Mm. Wana, wana, wanataka kujua kwa nini. Yeah. no. Mm. So, so that mtu akisema ati Mungu ni mbaya, mbona anaua anaua ma first firstborns? Mm. Unafaa uelewe kwa nini aliua first firstborn. Mm. Ah, but but <clears throat> ku like photo ya nini ni mbaya? <laughs> As in, mm -mm. Angalia hii Pop is a human being. Pop, pop, pop is a human being. Pop is a human being. Ukiona kama uko tu kwa kwa kwa, kwa photo timeline. Kwa, kwa timeline. Then uone like, then like ni click moja. Unaweza kuwa ukilikuwa una scroll ukaklik <laughs> ili kuna bota hiyo <laughs> ah. ni issue kwa hiyo kitu by the way. Yeah, ni ukweli. Pope alikuwa ameboeka tu. that's what tunasema. Vatican. Vatican. Na ni mwanaume. Na ni mwanaume. <laughs> na yenyewe pia picha pia ukiona, picha iko sawa. Au gamanya tu mkono hivi mara mbili. <laughs> Second look na inakwanga hiyo ndio hiyo ndio mbaya. Na kumwona kitu tu hivi. Mm. Alafu uone tena. Eh. hiyo eh. Sasa ndio the second look ndio inamata inakaanga hapo sasa. Wacha tu agree popsi popsi popsi pop god popsi god pop ni human being ni human being kama wewe I think hmm. mwanzo anafaa ku understand hivyo the thing yenye amewekewa amewekewa tu kwa leadership eh. mbona yeah. mbona kuna Instagram account <laughs> Unacheki, another thing inaweza kuwa si hata pop anarani hizo manini, probably nitaenda kuangalia ana- ana nini, labda ni scriptures, unajua Pro, probably hiyo time ni alikuwa tu ni mtu ambaye ana ina iran juu jamaa ako busy pia anafaa kuombea wasee kupeleka maombi wasee kwa no, anaran anaran Vatican eh hey. So hiyo ni serious business. Ah, but mimi mimi hata kama ni pop ni sio ni issue. hata kama ni pop. Hata kama, Wewe unajua ni kitu gani? Ya juzi. Ah, sini picha ba hiyo Picha eh, poa ni poa hata kwa pop. Hata nikwambie mimi kuna wazemu follow na hata nawajua in person na kuna hmm. picha waki wakipost. Yeye unajifanya ujaona. Mungu nisamee, nimeona lakini acha hata. But umeona umelike, hapana, unaona ukimoyomoyo umelike. The only thing yenye hapo ina matter by the way. No, the only thing yenye inafanya haujachapa hapo so that wase wajue umelike but kwa moyo. Oh, bomba go right bwana. First of all, kufika ile point uko tayari ushafika, alafu ndio ile kale kasha kwambia wewe, ni mbaya kwa. ni mbaya. Sasa mimi najiuliza like kama mimi ningepata nikipata hiyo nini kwa feed yangu ningefanya nini ninge double tap ama ninge ah, mimi upita like, hata the first thing kwanza hata before hii nipate hiyo feed kai hiyo kwa timeline yangu nikuota kina nani ah, ah, hii kitu happen juzi kuna, kuna mtu alinitumia alinitumia alinitumia message kwa Instagram mm. at hey there hivyo tu mm. unajua ikikuja kama message mara ya kwanza kama ujifungua kwa ile kitu ya umeka kama ni delete ama nini mm. na message hapo tu hey there ukisema tu okay mm. Oh, so kuna kuna kuna mistake fulani ulifanyanga hata before uokoke okay. ama before ukue serious na salvation. Kuna wase maybe uli uli, uli friend request. Eh. Kuna wase uli eh, like hata kwa maybe pombe ali like alilike udem before Wema mimi followers Pop alilai good dem before akuwe pop. Alikuja ile story ya nani? Story ya nani this lady mwenye alikuwa amepata job akatolewa hey, alikuwa hey. amesema kitamba boat Nairobi oh yeah yeah yeah yeah yeah hey. ni kama alikuwa nafaa futu bwana Eh? Sidhani kama alikuwa anafaa food trend. Eh, hmm. hii hii social media. By ule ule ambaye anawakia kitu ni personal, <coughs> kila mtu ni mimi tu. Hmm. Na sidhani kama lazima. Hiyo ndio kitambo. People change their hearts. Yeah, people do. Hey. Eh. People do. People change their hearts. Mm. Hey, eh, mazona talk, your foka, na change your circles, your Ah, hiyo kitu inafai kuwa organic. Hiyo stuff inafai inafai kuwa organic. Ah kwa sababu utaharakisha utoke hivyo, alafu tu temptation ndio ukupate vizuri tatizo <laughs> umejipeleka mnasema unaongea kuhusu pop. Juzi president ame, ameenda kumwomba sadaka <laughs> Wacha nikwambie tu, Wakatho ni wabaya. Mkikataa kulipa hizo sadaka, mtaona moto. <laughs> <laughs> nini yote itakuwa Kenya yote itakuwa ya Catholic robot kwa mass eh. wanakwanga na soldiers wanaitwa nightfalls eh. wale ni wabaya eh. wale si ka China watakuja kushika airport wale mkikata kulipa wanamwaga tu mfua nightfalls hapa mm. kutoka Vatican <laughs> mtanyoroshwa <laughs> sawa sawa wazaja tumalize I think really. Wow. Thanks guys for watching. I think uh, tutamalizia tu hapa. We'll come back now. We, we're now back fully, officially. Yeah, sure. So see you next time as well. For ground is a place. Make sure you subscribe. Make sure you share it with your friends. And meet next time. Uh, next episode. Poor, poor. Poor. Next time. Eh. <laughs>